Дом, дом, дом! Быстрее! Назад, назад! Назад, быстрее, быстрее, быстрее! Не, пора! Встречай, не пять! Володь, Филипп, иди! Советчик, держи, все, подержи. Под него, кто, Димон? Звони, звони, звони. Хорош, хорош, Олег, хорош. Сидеть, Димон. Спокойно. Хватит, ну, да, сложно. Нет, да, не стоит. Не движение, нет. Внимательнее. Сели. Блядь, три, что ли, лево сразу. Три лево. Лево, не ставься. Лево, не ставься. Кализм. Кузя. Запуск. Берюлин. Хорош, Тёма. Лево, Тёма. Иди, да не надо, не мяч, Вот, бегай, сядь, смотри, брат. Я правый, да. Я прежний. А, давай, ты что? Наташу, хочу там. Ислам, иди, иди, иди, иди. А давай. Вот, я смотрю, встречай. Иди, иди, иди. Вдвоем. Вдвоем на одного, блин. Сзади один. Бить не даем. Сзади назад, сзади назад. Не закидывает, бесполезно. Надо назад. Время. Время. Во, ну, говно, не кинь, мать туда ставь. Защита, готовимся на смену один. Единая Россия. Две команды спонсируют политех, Витю и Ильиничу, блядь. Может, Витю на Инфинити переименуйте? Инфинити 3? Зачем? Один. Ой, брат. Нормально, бег, играй, бег. Сука, а то... Я не знаю, я не знаю. Уходим. Ловей, ловей. Оп, лови. Раз, лёг. Раз, раз, раз, раз. Второй, второй. Олег, ты играй, играй, сейчас смена будет. Да. Все, оп. Да не, брат, там не ислам завел. Да? Кого? А ты устал, что ли? Или ты забил и ушел? Хочет покусить. Бил, бил, бил, внимательно. Один право, один лево. Прими мяч, прими, господи, что ты делаешь? Отпусти. Поменьше паники, побольше делай. Макс, смотри. Тоти, уходит. Ну, сейчас он уйдет. Брат, брат. Еще один сядь. Лев, лев, внимание, я был. Что, куда ты ушел, блядь? Луцик, ты зачем вернулся третьим?